හයි ගයිස් අදත් අපි ලස්සන වීඩිය එකක් කරන්න යන ගමන් ඉන්නේ අද අපි ආවේ වත්තල තියන ලස්සනම ලස්සන පලේස්සේකට එක නම තමයි කැෆේ අයිවී පලේස් එක ගැන හරියටම කිවොත් එක තියෙන වත්තල ඇවල්වත්ත රෝඩ් එකේ ඔයාලට එනවනං හරිම ලේසි එක හොයාගන්න අපේ ඩිස්ක්‍රපෂන් එකේ ලොකේෂණ එක දාලා තියෙනවා ඔයාල අනිවාර්යම මෙතැන්ට එනවනම් රෙසවේෂණ එකක් දාලා එන්න මොකද ගොඩක් කෙලාවට මෙතන ක්‍රව් එක වැඩි රෙසව් කරලා තියෙන්නේ හැබැයි බ්‍රෙක්වස්ට එක ගන්න එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරියනවනම් රෙසවේෂණ එකක් දාන්න ඕන්න නැහැ හලෝගම්බක් YouTube channel අද අපි ලස්සන රෙස්ටරන්ට එකට ඇවිල්ලා තින්නේ කැසේ අයි අතර ඇවරත්ත බාරි චුට්ටක් පුරේතිී පවාගන්න හරි ලේසි ඔව් එතන ඉන්ටනම් මා ලස්සනයි තනිව නැචුරල් වලින් හදලා හදලා ග්‍රීන් තීම් එකේ මාරම ලස්සනයි ග්‍රීන් වයිබ් එකක් තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලත් ඇවිල්ලා බලන්න අපි හැම විස්තරයක්ම මෙතන ඔයාලට පේනනවා ලස්සන ලස්සන තියෙන විදිහ ප්‍රයිසස් මෙනු එක ඔක්කොම පේනවා ස්ටේඩියම් ඉතින් මේ තියෙන මේකේ අවුට්ඩෝ ඒරියා එක මේකේ අවුඩ්ඩෝ ඉන්ඩෝ දෙකේම ඩයිනින් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒවගේ මාල මෙතට අලුවෙක් කෙනවනම් යාලට චිල්ලිකේ ඉන්න බ දෙකක් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න තව කපල් එකක් කෙනවනම් යාලට නිදහසේ කතා කර කරන්න නියම පලේස් එක මෙතන අවුඩ්ඩෝ එරියායකේ වගේම ඉන්ඩෝ එරියායකෙත් යාලට ඩයිනිං කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන කැෆේ එකේ ෆස්ට් ෆ්ලෝ එක මේක තමයි බාරක තියෙන්නේ මෙතනවාලට ඩ්‍රිංක්ස් ගන්නත් පුළුවන් ඩයිනිං කරන්නත් පුළුවන් මේ තියෙන මෙයාලගේ ෆුඩ් මෙනුව එක මේගේ soup salads mains burgers pasta ඒවාගේ මෙයාලගේ ස්පෙෂලි පීත්සහෙම ගොඩක් රසයි ඔයාලට මේකෙන් ෆුඩ් අයිටම්ස් ගැන අයිඩිය එකක් ගන්න පුළුවන් ෆුඩ් මෙනුව එකේ තියෙන මීල්සල්ට වෙනස්ම නම් තමයි මෙයාලා දාලා තියෙන්නේ මෙයාලා මීල් එක ඉන්කලඩ ඉංග්‍රීඩියන්ස් ගැන ඉන්ට්‍රඩියස් කරලා තියෙනවා එකින් ඔයාලට මීල් එක ගැන ලොකු අයිඩිය එකක් ගන්නත් පුළුවන් මේ තියෙන මේක පිත්ස මෙනුව එක පිත්සවලිනොත් ගොඩාක් වර්ග තියෙනවා මීටි පිත්සා චීසි පිත්සා ගොඩක් තියෙනවා මේ තියෙන මෙයාලගේ බෙවරේජ් මෙනුව එක අපි අද මෙතනින් ඕඩ කරේ ඕල් ඩේවිඩ මීල් එකයි බේකම් පිත්සා එකයි ඩිසර්ට්වල්ට චීස් කේක් එකයි බෙවරේජස් සිදිහට වෙරිබෙරි ස්මූති එකයි අපි ඕඩ කරපු ඕල්ඩේ විඩේ මිල් එක එක්දස් නමසයක් වුණා ඒක බ්‍රෙක්වස්ට් මිල් එකක් බේකන් පීත්ස එකත් එක්දස් නමසයක් වුණා අපි ගත්ත වෙරිබෙරි ස්මූතියක අටසිය පණහයි වුණේ අපි දැන් කෑමකන පටන් ගත්තා කෑම ගැන කියනවා නම් එක කොලිටියක සියට සීයක්ම තියෙනවා ඇත්තට මාර්ම රසයි කෑම නාද හිතන් නෝඩිශක් ගැන අපි ගත්ත ඔල්ඩ ඒවිඩමිල් එක ඉංගලිෂ් ප්‍රෙක්කස්ට එකක් ඒක ඒක ගානට ගොඩක්වත් මොකද ඒක ඉන්කලූඩ් වෙනවා ගොඩක් දේවල් sausage vegan fried eggs mushrooms avocados bean sweet potatoes toast bread with butter and jam. කලින් කිව්ව වගේ අපි ගත්ත බේකන් පිත්ස එකක් ඔය දැම්මන් කන්නේ බේකන් පිත්ස එක එක ඇත්තටම චීසි බේකන්ස් ගොඩාක් දාලා තියෙන මාර්මරස පිත්ස එකක් දැන් ඔතන අපි දෙන්න සාමයෙන් ආදරෙන් බදාගෙන බෙදාගෙන කනවා ඔයාලට අපේ ෆේස එක රියක්ෂණලින්ම තේරෙනව ඇති කොච්චර කෑම රසයිදි කියලා පිත්ස එකනම් ඇත්තටම මාර්ම රසයි ඒ නිසා ඔයාලත් අනිවාරෙන් මෙතැට ඇවිල්ලා පිත්ස ට්‍රයි කල්ල බලන්න මං රෙකමෙන් කරන්න ගොඩක්ම පිත්ස එක ගොඩක් පිත්ස ජාති තියෙනවා අලාස දෙවල් ඇති ඒව ට්‍රයි කල්ල බලන්න මෙනුව එක තිබ්බා අනිවාරෙන් එන්න මොකද මේක ගොඩක් අයට ළඟ තෑනක් වත්තල කළම්බෝ කොයි හිටියත් ළඟයි කඩවත කිරිපත්ගොඩ මහර ඒ හැමෝටම ළඟයි ස්මූතියක ගැන කියනවනම් අපි ගත්ත වෙරිබෙරි ස්මූතිය එකක් ඒකේ බ්ලූබරි ස්ට්‍රෝබරි හනි යෝගඩ් සලින් තමයි එක හදල තියෙන්නේ ඒකත් ඇතරම් මා රහයි තව ස්මූතිජාති ගොඩක් තිබ්බ මෙතන ස්මූති වගේම අයිස්කෝෆී අයිස්ටී ෂේක්ස් තව ගොඩක් බෙවරජ ස්වර්ග තිබ්බා ඔයාලා ට්‍රයි කල බලන්න පුළුවන්ගේ වැැවිල්ලා ඉතින් ඔන්න ඔහොම අපි දෙන්න යොත්තන තියෙන ඔක්කොම ටික කාලිවරුණා අපි දැන් ඩිසට ෝඩර් කරා එකට අපි ඔඩ කරේ කලින් කිව වගේ චීස්කෙක් ඒකත් ඇත්තටම මාර්ම මාර්මාර්හයි රස කියනවනං ඔයාලා චීස්කෙක් කාල ඇතිනම් ඇත්තරම මාර්මරස චීස්කේක එකක් එක අනිවාරෙන් ඕලා චීස්කේකයත් මේක ට්‍රයි කරල බලන්න මෙයාලගේ සර්විස් චාර්ජයක් කැඩ්ඩෙනවා 10% ටැක් එකක් තමයි ටෝටල් බිල්ල එකෙන් ඇඩ්වෙන්නේ අපේ ටෝටල් බිල්ල එක වුණේ හයදස් හයිසිය පනස් පහයි ඔන්නහොමයි අපේ ඩේට් ගවරු ද පාරම ඉන්න තැනක් අනික ලස්සනයි මාරලස්සනයි ඔල අනිවාරගෙන මෙතැන්ට ඇවිල්ල බල කැම්තිටක් कमेंट करोला शेअर करोला सबस्क्राईब करांडात आमदक करा बाय बाय